الشاعر هزاع بن محمد الخالدي سيدي سلمان في يوم المهمة أبشر بشعب يضدون المعادي سيدي سلمان في يوم المهمة أبشر بشعب يضدون المعادي شعب يفدى داره بروحه ودمه في ذرى لسعود حكام البلادي وانت يا الحوثي صلاتك دون يمه غادي ومن وهقك ضايع وغادي كل داب نذبحه ويموت سمه ما علينا من عديمين المبادي والله ان حنا رقينا كل قمة وانتهوا شلتك من وادي بوادي حرضوك أهل الفتن وأهل الأعمة وجندلوك أبطال نصقور الهدادي ذخرنا سلمان في يوم المطمة يرتكي للمشكلة والوضع عادي يوم زاد الجار في همه وغمه انتخى سلمان يدعيه وينادي قال له سلمان دون الحد همه واحتزم كل اليمن عندك يا هادي وكلف محمد على أمر المهمة وارصد التنفيذ بأمر اعتمادي ونفذ محمد ولا به من يهمه عاصفة حزم الحزم بالاجتهادي أنت يا محمد تورد كل جمة لا بدا وقت المعارك والمحادي وابشر بشعب يعاونكم بدمه ابشر بوقت اللقاء قد حز نادي وابشر بشعب يعاونكم بدمه ابشر بوقت اللقاء قد حز نادي